शराब पीना आम बात है लेकिन फिलहाल देश में इसकी नदियां बहा दी गई हैं लॉर्ड्स के मैदान से लेकर सड़क तक हर तरफ शराब ही शराब है इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में भी खिलाड़ी हाथों में बोतल लिए जश्न मना रहे हैं कोई सिगरेट पी रहा है तो कोई सिगार विश्व कप जीते को 12 घंटे हो गए हैं लेकिन अब भी पूरा देश मदहोश है सड़कों पर फैंस ने नंगे होकर जश्न मनाया है कई तस्वीरों में ये नज़ारे देखे जा सकते हैं इंग्लैंड के कप्तान मोर्गन हो या विकेट कीपर बटलर सभी शैंपेन उड़ा रहे हैं ड्रेसिंग रूम में बोतलें ऐसी जमी हैं जैसे क्रिकेट का सामान जमा हो पूर्व क्रिकेटर भी इस जश्न में शामिल है क्रिकेटरों के परिवार के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कोई अपनी पत्नी को चूम रहा है तो कोई गर्लफ्रेंड को गोद में उठाए घूम रहा है किसी ने अपने बच्चे को सर पर बैठा रखा है तो कोई अपने साथी क्रिकेटर को कंधे पर बैठा कर घूम रहा है जॉस बटलर की वो तस्वीर सबसे ज़्यादा पसंद की जा रही है जिसमें उन्होंने शैंपेन की बड़ी बॉटल पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू फिंटॉफ पर उड़ेल दी है टॉम करेन का सिगरेट पीते हुए फोटो भी खूब वायरल हो रहा है जैसन रॉय के बच्चे वाली तस्वीर भी लोगों ने खूब सराही है इंग्लैंड को जीत के करीब पहुंचाने वाले बैन स्टोक्स इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि वो अलग अलग लड़कियों के साथ देखे जा सकते हैं जिस लड़की को गले लगाया था उसे उनकी गर्लफ्रेंड कहा जा रहा था लेकिन वो बाद में एक और लड़की के साथ नजर आए जिसे वो चूम रहे थे पूर्व क्रिकेटर भी इंग्लैंड टीम के जश्न में शामिल हो गए हैं मीडिया भी सेलिब्रेशन का हिस्सा है एक महिला फैन की तस्वीर भी खूब चल रही है जो मैदान पर कपड़े उतारने की कोशिश कर रही थी उसे सुरक्षा गार्डों ने पकड़कर बाहर कर दिया वो अपने बेटे की पोन साइड का प्रमोशन करने पहुंची थी इंग्लैंड की टीम जश्न के लिए जानी जाती है ऑस्ट्रेलिया को एशिज में हराने के बाद भी उन लोगों ने मैदान पर ही शराब पी